はい、こんばんは、うにまるです。今日は上がりを増やすイーシャンテンの秘密という動画を作りました。この動画を閲覧するメリットは以下のようになります。上がりを増やすために必要なイーシャンテンの重要性がわかる。イーシャンテンの4つの形がわかる。イーシャンテンで間違わない打敗をするために必要な考え方がわかる。 相手の町を限定する考え方がわかるえここで簡単に自己紹介しますと麻雀歴は9年ほどになりますオンライン麻雀天宝の最高難易は九段です新宿歌舞伎町の東風線のお店で3年間働いていましたでまた生放送で100人近くの配布検討の実績もありますなのでこの動画の内容もある程度は信頼に足りると思います えでは早速本題といきたいところですが、えその前にまずイーシャンテン自体を知らない方のために、えー、まず定義を説明します。定義は、え必要な牌があと1枚くればテンパイになる状態のこと。これを、えー、とイーシャンテンと言います。で例えばこういうのになります。こちら、えーと、次に6九万か1数ピンがくればテンパイと、このような状態をイーシャンテンと言います。また、このような形のイーシャンテンもあります。 えー、詳しくは後ほど説明しますので次に行きます。えー、では本題に入っていくんですけども、えーと、まずイーシャンテンを学ぶ重要性についてお話しします。そもそも論ですね。麻雀でいい手をたくさん上がりたいと、そのためにはどうすればいいかといった疑問が皆さんあると思うんですけども、その答えは、より良いテンパイですね。量刑高打点のより良いテンパイを可能な限り早く 作るといったことが答えになります良いテンパイを早くですねでこのテンパイというのに一番近い状態がイーシャンテンなんですねなのでそのイーシャンテンの形を理解してとイーシャンテンで間違わない打牌をすることがたくさんのいい上がりにつながるといった風になります えー、では、イーシャンテンの4つの形をこれから紹介していきます。で、これは今回の動画で一番重要な部分になりますので、えーと、もしこれから紹介する4つのイーシャンテンの形を、もし今まで知らなかったのなら、今日必ず覚えて帰ってください。えー、では、受け入れの狭い順に紹介していきます。余剰肺型、完全形、ヘッドレス、くっつき、 これらは下に行けば行くほど強いイーシャンテンになります。でイーシャンテンは以上の4つのうちのどれかに必ず当てはまります。では次のスライドからは一つ一つ詳しく解説していきます。では4つの形のうちの1つ目、余剰牌型について説明していきます。まずこちらの配置をご覧ください。こちらのペイが余剰牌なので余剰牌型と言います。 で、このようなペイは、えっ、ー、と、遊んでいる牌とも言います。もしくは、えっ、ー、と、天杯に直接関係のない牌です。で、こちらの受け入れは、6九万と一数ピン。この4種が入った時に天イとなります。では続いてこちらです。で、2枚目はこちらは、えー、具形のパターンでして、で、余剰牌が赤ウーピンといった風になります。で、この赤ウーピンは、えっ、ー、と、このように遊んでる牌が量形変化に 使えたり、打点上昇変化に使えるといった特性を持つ場合もあります。しかし、この赤ウピン自体はテンパイの受け入れには関係ないので、えっと、C1 とリャンピンとパーソーが直接的なテンパイの受け入れとなります。えでは、2つ目の形に行きます。完全形。で、まずこちらを見ていただきたいんですけども、えこちら先ほどと違うのは、と、ペイが C1 に変わった形になります。で、 完全形の特徴としましては遊び牌がないということになりますと言い換えるなら、えっと、全ての牌が転廃枚数を増やすために機能しているというふうになりますなのでこちらの受け入れは先ほどに比べて g 1とパーソーが増えた6種になりますでは続いてこちら、えー、こちらも、えっと、全ての牌が機能しているのでこちらも完全形に含まれます で受け入れはウッパーワンと一数ピンの4種類になりますでは3つ目の形に入りますヘッドレスヘッドレスというのは、えー、と頭がない雀頭がない状態のイーシャンテンのことを言います例えばこちらの廃止こちらの廃止、えー、と3面ツはあるんですが雀頭のない形ですでこちらの具体的な受け入れは、えー、6から9のマンズと1から4のピンズなんですけどもただしヘッドレスは受け入れ自体は広いんですけども と弱点がありまして、えっと、こちらの場合ですと、ローワン、キューバン、E ピン、スーピンが入った場合は短期転敗になるという、えっと、具形転敗になる受け入れも多いといった特徴があります。では続いてはこちら。こちら上と似ているんですけども、パーソーがあんこになっています。で、こういった形をあんこヘッドレスというんですけども、こちら受け入れ自体は上と変わらないんですけども、こちらの場合ですと全てどこが入っても量形転敗といった風に、えっと、ヘッドレスの弱点をカバーする あんこがある時はヘッドレスの弱点をカバーするという特徴を持ちます。このようなあんこヘッドレスはとても強い形ですので、ぜひ覚えてください。えでは、4つ目の形に行きます。くっつき。で、まずはこちらをご覧ください。で、くっつきの特徴としましては、受け入れ枚数がもう今までの紹介したやつと比べて段違いに多いということですね。でも例えるならもうイーシャンテンの王様と言っても過言ではないです。 で、こちらの具体的な受け入れは、えっと、5から9のマンズ、で、1から5のピンズ、あとパーピンの縦受けになります。で、このように、えー、くっつきは、えー、繰り返しますが、受け入れが一番多い、いいシャンテンになります。では続いてこちらの下の形なんですけども、こちらはくっつきの中でもさらに強いくっつきでして、マンズがこれ4連形という形、で、ピンズがこれが中膨れという、まあ、2つとも強い形ですね。 で、これらは、まあ、受け入れ枚数はそんなに上と変わりはしないんですけども、えっと、量刑転廃の受け入れが、量刑転廃の受け入れ枚数が、えっと、すごく増えるといった特徴になります。でこういった4連携とか中膨れとかを E シャンテの段階で使えるというのもくっつきの特徴になります。えでは続いては E シャンテンで間違わないためにはというお話をしていきます。え具体的には実践で何を切るか迷った時にどう考えればいいのかというお話ですね。 で、まず1番目としては、と一番受け入れの広い打敗選択をすれば間違いは少ないだろうという考えを持ちます。で、これ、括弧して、80点打敗の考え方とあるんですけども、で、この80点打敗の考え方についての動画は、えっと、また前に作った動画がありますので、あの、動画の説明欄にですね、リンク貼っておくので、そちらを参照してください。で、2番目として、受け入れが広いのはくっつきの形と。先ほどもこれは説明した通り、くっつきは一番広い形になります。 なので、まずはくっつき天杯に取れるかを探すということが重要になります。それでもしくっつき天杯を探してダメだったら、えっと、ヘッドレスを見つけるようにする。で、完全形、余剰杯型と順番に見ていくことになります。では具体的にどのようにやるかというのは次のスライドから練習問題をやっていきましょう。まずはこの形。すごいいい手ですね。まずは打敗候補としては C1、ウーピン、ローピン、ローソーの中の4択あると思うんですけども、 まあ、何を切るかという問題と思いきやこの G1 ウーピンローピンローソのうちくっつきのイーシャンテンに取れないのは一つだけありますくっつきのイーシャンテン取れないのが一つだけありますさあそれは何切りでしょうかという問題を出しますさあ少し考えていただいてさあどれがくっつきの形に取れないでしょう逆に言えばくっつきの形に取れないということは一番握手ということになるんですけどもはいということで正解は ウーピンでした。で、ウーピンの形は4つの形で言うとヘッドレスに分類されます。で、他の C1、ローピン、ローソーはそれぞれくっつき転売になります。えちなみに静着は、えっと、ローソーになります。で、形で見るとローソーを切るとローピン数1 C1 のくっつきといった風になりますね。これが静着となります。まあ、ただし、受け入れ自体が多いのは、えっと、ローピンなんですね。ローピン切りが受け入れ自体が多いです。まあ、ただ、この場合は、 えっと、量刑天杯の枚数が、えっと、ローーを打った方が多いということで、えっと、静着はローーとさせていただいております。では、続いての形はこちらになります。で、こちら、えっと、あんこがあってなんかごちゃごちゃしてる形なんですけども、打敗候補としましては、リャンマン、スーワン、ローワン、スーピンあたりだと思うんですけども、ではこちらで一番受け入れの広い打敗を選択してください。まずは、一番広いのはくっつき天敗なので、くっ 何を切ったらくっつきテンパイになるのか、まあ、実は3つくっつきテンパイあるんですけども3つくっつきテンパイあるにしてもどれを切れば一番広いくっつきになるかというところまで選んでいただければと思いますさあということで、えっと、じゃあ4つのうちの一番受け入れの狭い順から回答を出していきますでまずは数万切りです。でこちら、イーシャンテンの形としましては、ヘッドレス。先ほどやったあんこヘッドレスの形になります。 て受け入れ自体は、えっと、7種25枚。まあ、それでもあんこヘッドレスなので、まあまあ広い形になります。では続いて、スーピン切りですね。でこちらは、えっと、形としては、リャンマンとローワンのくっつきというふうになります。で、受け入れは、えっと、書いてある通りですね。で、続きまして、ローマン。こちらは、えっと、リャンマンとスーピンのくっつきテンパイと見ることができます。で、いずれも、スーワンヘッドのくっつき2つというふうになりますね。 で、最後、こちら正解になるんですけども、正解はリャンマン切りになります。で、こちらは、えっと、スーワンが頭のローワンとスーピンのくっつきテンパイといった風になります。で、このようにですね、同じくっつきテンパイ同士でも、えっと、くっつく牌が、えっと、3から7の牌ですね。3から7の牌がくっつきとしては強いわけですね。よって、スーピン切りとローワン切りは、くっつき候補にリャンマンがあるんで、リャンマンは3から7の間に入んないので、くっつきとしては弱いんですね。1と2。 8と9はくっつきとしては弱い3から7はくっつきとしては強いなので3から7が2つ入っているローワンとスーピンのくっつきであるダリアンマンが正しい答えといった風な考え方をしますえ続いては最後のトピックになります、えっと、街を限定すると でこれはどういうことかというと、えっと、リーチ宣言杯及び川の情報から、リーチ者のイーシャンテンの形を推定したり、限定することで街を限定することができると。まあ、と書いてあるんですけども、まあ、これだけじゃちょっと分かりづらいと思うので、えっと、次のスライドで具体例をお見せしていきます。はい。では、こちらのスライドになるんですけども、えっと、今、うい面がリーチと言っております。まずこの状況を整理しますと、えっと、トーン1曲のとリーチしてる人は親です。 で親がその5巡目で、えっと、2枚切れのトーン、まあ、つまり安牌のトーンを切ってリーチしているという状況になりますでこれ結論から言いますと、えっと、この親の町は両面以上の良い町でえっと、トン以前に切っている牌ですね、数ピン3ワン、リャンゾーの外側はほぼ通るということが言えると思います。で、この動画を見ている方には、この結論がまあかる方もいらっしゃると思いますけども、となぜこのようなことが言えるのか、 というのを、えっと、イーシャンテンの形を考えるといったアプローチで、これから解説していきます。ではこれから親が、えっと、一巡前にどのような形で数ピンを切ったのかという廃止を、えっと、推理していきます。ではまずこちらの廃止。でこちらはイーシャンテンの形としては余剰配型の形でしてでもう形がもう量形量形の十分形ですのでこちらからは数ピンを切るのが正しくなりますこの形に特に矛盾はありません で続いてこちらの2つ目の形で先ほど私が、えっと、両面以上の良い町であると言ったんですけどもこの場合こちらの廃止はありえないということになりますでなぜありえないのかというと一巡前にこれは数ピンではなくトンを切るからですねでなぜトンを切るかというとマンズの形がパーローワンとあって具形の形なので量形変化を見たいということで数ピンはトンよりも後に切るはずだからですね よって、えっと、2番目の廃止は余剰廃型ではあるけどもこれは否定できます、はい、続いて3つ目の形になりますこちらは、えっと、完全形の形になりますこちらも結論から言うと1巡前に数ピンは切りませんなぜなら1巡前にこれはトーンを切る形です数ピンを切ると数ピンと E1 の縦受けの形が減るとでこの場合、えっと、5巡目という早い順目なので普通は受け入れをマックスに取るので こちらの完全形ではないということが推定できます。では続いて4つ目の形ですね。でこちらは、えっと、ヘッドレスになります。でこちらも同様に、えっと、一巡前に数ピンを切ってしまうと受け入れが減ってしまうのでこちらも一巡前はトーンを切るというのが正着になりますのでこのヘッドレスの形も当てはまりませんで最後に5つ目の形になりますで5つ目の形はくっつきだった場合を考えたんですけどもこちらも 一巡前に数ピンよりはトンを切るはずなので、こちらのくっつきの形でもないということがわかります。で、以上のことから、親のイーシャンテンジの形は、えっと、余剰肺型であるということが言えます。このように、えっと、特定の状況では、えっと、相手のイーシャンテンの形を限定したりすることができます。で、その限定することによって、相手の街も多少絞ることができたり、安全と思われる肺が増えるといった側面があります。 で、このようにイーシャンテンの形を理解するということは単に自分の手を、手の理解を深めるだけではなく、相手の手を理解を深めるといった側面もあるので、ぜひこの今日4つのイーシャンテンの形を覚えていただければと思います。はい。では今回のまとめになります。皆さんお疲れ様でした。えー、まとめとしましては、イーシャンテンの4つの形を理解して、強い形からと順番に探して、えー、打牌をしましょうと いうことですね。で、イーシャンテは4つあります。余剰肺型、完全形、ヘッドレス、くっつき。で、えー、下に行けば行くほど強いということですね。とにかくこの4つの形を覚える。4つの形を覚えて実践で活用していくということが大事になってきますというお話でした。はい。えー、では以上で動画を終わります。 また普段ほぼ毎日ですね、えっと、麻雀関係の動画をアップロードしてますので、よろしければチャンネル登録や高評価などしていただけると嬉しいです。それではここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。